құрметті ағайын назарбаевты ақ патшам дейтіндерге және шүкірбайларға айтарым нұрсұлтан назарбаев қазақтың хас жауы нағыз халықтың жауы назарбаев враг народа назарбаев қаншерсің сен халық жауы екенсің ғой назарбаев сен халық жауысың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 сол үшін газеттің редакторы дәрімбетті жол апатына ұшыратып өлтіртіп жіберді кітапта былай делінген нұрсұлтан назарбаев қазақ емес ол қалмақ қалмақтан да әрі ол жоңғар тұқымынан оның аты нұрсұлтан да емес Қалмақшаты басқа яғни нұрсұлтан әбіш атаның кіндігінен емес ол анасының артынан еріп келген үш жасар ұл болатын ал қалған екі баланы яғни сатыбалды мен болатты әлжан жеңгеміз әбіш атадан туды әбіш ата ол қой аузынан шөп алмайтын өте жуас адам болған тіпті кедей адам болған ал шешесімен еріп келген үш жасар бала қазіргі нұрсұлтанның көзі алақ жұлақ етіп ойнақтап жан жаққа жүгіріп тұр құтты біреу қуып келе жатқандай қуыстанып қаша жөнелуге даярланып тұрған сияқты бір жатырдан шықса да қалған екі баланың басқа сорт екені көрініп тұр емес пе қараған көзге деп кәрі шал асан ата кітапта жазылған әңгімесін осылай аяқтаған екен бұл туралы өзінің күйеу баласы рахат әлиевтің кітабында да былай жазылған егер мен тірі болсам бүкіл күш жігерімді салып қазақтарды жер бетінен жоқ қыламын деп жазылған екен бұл жерде мен қысқаша үзіндісін ғана айтып отырмын ол кітапта да назарбаев туралы қаншама шындық жазылған а бұл назарбаев қалмақ қой шынында оның бәрі ақиқат оған қазір өзі де қарсы ешкім шығып жатқан жоқ жоқ бұл қалмақ емес деп иә. өзі де қарсы шығып жатқан жоқ иә. мысалға анау айсұлтан айтты дейді менің әкем нұрсұлтан егерде ол өтірік болса сөзі онда нұрсұлтанда дариғада шығып айтар еді міне біздің ханымызды тексеріңіз қазақстан жасатпай ақ қойыңыз анау шетелдің мемлекеттері бар сараптамаға беріңіз днк ны тексерсін кім мынаның әкесі кім мынаның несі деп де жыбырлаған жоқ соған қарай айтып отырмын ғой жел болмаса шөптің басы қимылдамайды иә. ол бір шындық бар сонда ол шындыққа қарсы шыға алмады қарсы дәлелін айта алмады келтіре алмады ана айсұлтанның айтқан сөз жоққа шығара алмады оған келтіретін қарсылық болмады Рахат әлиевтің айтқандары бар жазып қазақтар мені ата бабамды құртты мен бар күшім салып қазақтарды жоқ қылып жіберуім керек айтқан мен ол толық сенемін рахат әлиев айтты дегеніне рахат әлиевке жүз пайыз сенуге болады себебі ол билікте яғни қасында жүрген күйеу баласы бүкіл шындықты ашпас үшін рахат Алиевті өзі өлтірген назарбаевтың рахат Алиевке айтқаны бар екен егер сен менің орнымды басқын келсе яғни мен сияқты диктатор боламын десең менің алдымда жорғалап еңбектеп келіп менің мырзам деп айтып қолымнан сүйіп қайтып сол қалпында еңбектеп шығып кетесің деген екен бұл не деген сұмдық диктатор мұндай диктатор әлемде болмаған шығар міне құрметті ағайын шындық осы назарбаевтың іс әрекеті ол қазақтың қазаққа жасайтын іс әрекеті емес мысалы бұл жерде таза сатқындық бір ұлтқа бір әулетке емес бір руға емес бүкіл тұтас бір қазақ жұртына қазақ мемлекетіне жасалып жатқан қастандық назарбаев қазақ болатын болса қазақ халқы әлдеқашан бай қуатты өмір сүретін еді өйткені ол халыққа жаны ашып жағдай жасап әділ патша болар еді әттең ол қазақ емес жоңғардың тұқымы нағыз қалмақтың өзі қалмақ деген жауыз ұлт қазақтың хас жауы болған міне кезінде аңырақай шайқасында жеңіліп қалған аталарының өшін алу үшін назарбаев бүкіл қазақты жер бетінен жоқ қып жіберу үшін аянбай бәрін жасауда қазақстан билігі құқық қорғау органдары сот жүйесі кмб сияқты тағы да басқа заң орындары тек қана назарбаевқа және оның отбасына ғана қызмет етеді яғни соған ғана тиесілі және оны қорғайды қытайларға шекараны ашып қойғаны да сол өйткені қытайлар оның туысқаны міне шындық бәрібір түбінде осы шындық ашылады кезінде біздің белсенді батырларымыз яғни заманбек нұрқаділов алтынбек сәрсенбаев кеше ғана дүниеден озған серікболсын әбділдин сияқты тағы да басқа көптеген ағаларымыз бұл шындықты айтып кеткен және шындықты айтқаны үшін оларды қастандықпен өлтірді көбісін жазықсыз соттады әлі де соттап жатыр назарбаев нағыз қылмыскер қазақтың нағыз хас жауы айта берсек бітпейді бұл туралы көп айтылады және әлі көптеген мақала жазылады ақпатша дейтіндерге және шүкірбайлар үшін өттерің жарылып қалса да шындық осы